イネさんその犬を静かにさせてください申し訳ありませんカーリーおばあ様まったくあれほど捨ててきなさいと言った何ですか想像しこれはこれはカーリー様ご機嫌麗しいくだらない挨拶はやめてちょうだい <laughs> ご機嫌は麗しくないとでようやく護衛に来たってわけね全くもって申し訳ありません何せ準備に時間がかかりましてしかしご覧ください一個招待の兵士62名そして最新鋭の機動兵器も用意しておりますおい立ち上げろ P22 起動します。立ち上がり、シーケンスに伴う起動を行います。いかがでしょうかご要望の通り、現在手を尽くせる限りの兵力をご用意させていただきました。準備は遅かったけれど、まあまあね。つきましては、我々竜の会への さらなるご支援の方を援助の話はこの騒動が終わってからよそれまでは頑張ってこの屋敷を警護してちょうだいカーリーあらあなたなんだこの物々しい部隊は我が家を警護してくださる自衛隊の皆さんよそんなうちだけこんな特別扱いされる理由なんてないじゃないか理由はあります あなたと私は、いいえ、私はレギオン討伐の功労者なんですからそんな乱暴な話が。それに、これだけの装備、警護にしては多すぎるだろう。こちらは、防衛省からの、ささやかなる心配りでございます。何せお二人は、大変な英雄でありますから、閣下。閣下はやめてくれ。 もう軍の人間じゃないんだどちらにせよこれは私が用意させた警備のものですあなたには関わりのないことそんな東西南北に部隊を展開 P22 は南側の大通りに配置しろ P22 南側 そっちの植え込みに入らないでちょうだいもちろんですとおいそこに入るなバカ気をつけろシロシロ怖くないのよもうそんなに泣いたらおばあ様に誰誰かいるの なんでこんなところにいるのここはどこお兄ちゃんはどこお兄ちゃんあなたのお名前はヨナここじゃ危ないからお家に入りましょうヨナちゃんお兄ちゃんはお兄ちゃんは私が後で探してあげるだから今は家の中に入ろう シロもおいでこのお家は危なくないの大丈夫たくさん兵隊さんがこの家を守ってくれているもの大丈夫